Aquí temos unha das máis famosas e fermosas plantas dos nosos cantís, a erva de namorar. Esta especie reúne todas as características necesarias para sobrevivir neste ambiente. Longas raíces para suseitarse e captar a escasa auga. Unha peculiar forma pulvinular, é dicir, compacta, semellante a un denso coxín hemisférico, para resistir os fortes ventos, e follas cubertas de pelo para protexerse da insolación. Tamén temos por aquí o popular pirisel de mar, aínda crecendo no mes de maio nas fendas das rochas. Mirade que follas máis carnosas para reter auga, cubertas dunha especie de cera para controlar o exceso de evaporación. Nesta imaxe vemos as flores secas do ano pasado que aínda retén. E a medida que ascendemos no cantil, atopámonos novas especies, como a erva das andoriñas, un endemismo que só crece no litoral atlántico, que vai dende o Algarve ata a Coruña, ou o xacinto, outro endemismo de Galicia e norte de Portugal. Nesta especie hai outra adaptación á escaseza da auga, a presenza de bulbos baixo a terra, onde almacenan, entre outros compostos, auga. De feito, pertence á familia das liliáceas, que coñecedes ben, xa que nelas están eses bulbos que comedes, os allos e as cebolas. E como sabedes que todo está relacionado, aquí uns habitantes deste medio, como este macho de lagartixa galega. E a femia. Ou este macho de rabirrubio marcando o territorio co seu canto. Todos eles encantados de vivir no cantil onde teñen a cubillo e alimento que precisan. Outro dato máis para entender que todas as pezas dun ecosistema son importantes para que estea san e funcione.